Мы ляжим снопами на таках, Нас молотить кожны, хто ў руках мае цэп. І так ва ўсе вякі. І яшчэ пытаюць землякі, што табе паэту да палітыкі. Як пытанне, так адказ наўпрост. Я хачу, каб вы ўдыхнулі волі, каб без страху сталі ў поўны рост і на ток не леглі ўжо ніколі. Каб у родным краі валадарылі, Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі. Я прыйшоў, каб вы перамаглі. Создаете аварийную ситуацию. Вы нарушаете закон. Пожалуйста, отойдите от машины. Отгоните машину. Не создавайте инцидент. камеру, блядь! выключи камеру, блядь! Слушай, это мы, это мы не Поверни руку, поверни вот так вот, чтобы... Это мы На бок, на бок. Раз, Вперед! два, три. Все, пошли, под руки, под руки, пошли. Пошли. Два человека. А почему вы не хотите ехать? Я должен быть здесь. Еще немного поднимаем. Еще чуть-чуть чуть-чуть вперед. Метров 15. Все. Кто еще едет? палату просто ворвались здоровые молодчики. Я перегородила им дорогу, сказала, куда вы идете, это реанимация. Я кричала очень громко, я выкрикивала и фамилию Некляева, и что его вот уволят. Никто не пришел. Уночі, коли ти вольны ад допытаў ад усіх гэтых экзекуцый, ляжыш і шмат пра што думаеш. У мінулым у 30 гады, у 37, калі у адну кастрытніжскую ноч расстралялі амаль тры дзясяткі беларускіх літаратараў, у тым ліку паэтаў. Я, слухаючы гэтыя рыпы, хаду вартавых па крузе, а амерыканка круглая турма. І стукі у дзверы, бразгат гэтых кармушак. І думаю, ну вось зараз могуць стукнуць і ў крайнім выпадку паклічуць мяне на начны допыт. І гэты стук можа азначаць і не на допыт, а на расстрэл. Усім добрый вечер. Дякую, что пришли. Я хочу всім подякувати, хто мене підтримував у гэтай нялёгкія часы. На жаль, мне забаронена, як бачите, давати інтерв'ю. Добрый вечер. Дякую, что пришли. Дякую вам. Коли выють выять за кратами, ветер за снегом, и у форцы звенит, звенит зледенелое шкло, можно вспомнить Хазару с барагами и печанегу. Шмат чего, что минуло не было. Можно вспомнить Афины и Рим и подумать про римлянок, про гетер, не хапая за крапами римских гетер. Але вспомнился мне вов у лесе зимовым под рынцевым, як унюхавши факт человечек. Аж сердце смерть, не тому, что голодный, Я бачыў па бруху, наеты, ён да логвішча ішоў і не быў я ў патрэбу яму, але пах, які вычуў ён, быў не з ваўчынага свету. Звер учуяў турму. Можна ўспомніць, калі зазвініць з капяжамі адліга, і на раніцы ценькне вяснова за кратамі птах, як ашчэрваўся свет на Хрыста і на Марціна Лютера Кінга, на любога і кожнага, хто чалавечны. Ах, можна вспомніць. Але у ваўчыных вачах не пра тое. Скрозь пропахла земля. Брудом, потом, кривею, мажою от Афину и Риму і до Колымы. Да никто и ничто в этом свете не пахнет турмою. Только Усім, усім, усім! Од нас усіх, усіх! Дякую, дякую, дякую! Жиде Беларусь! Жиде Беларусь! Жиде Беларусь! Я не потом! Підтримка! Тое, що ми відчували, то, что йшло про стіни турми от вас, от усіх людей во всім світі. Клянуся вам, Богом, який є на небі і в моїм серці, в моїй душі, яна допомагала жити. Гэта зарука того, що з турми вийдуть не тільки в'язні, які сьогодні там, а вийде з турми вся Білорусь. Живе! Живе! Бясконца наша мара аб свабодзе. Вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.